ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೆಲವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಏನಾರ ನೋವಾಯಿತು ಏನಾರು ಒಂದು ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಪಕ್ಕ ನಿಂತವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಸರ್ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರು ನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈದೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವ್ರಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು